Hey, Ivan Papatenko. This is your friend Richard Polachuk here in sunny Nanaimo, BC, Canada. I am recording uh, this for you right now. Zelensky is nuts. Volodymyr Zelensky is nuts. I'm nuts too but Volodymyr Zelensky is more nuts than I am. Slava Cocaine. Zelensky is nuts. Гарантии для чего? Slava Cocaine. Zelensky is nuts. Гарантии что? что я должен сказать, кому я должен что-то дать. Что ты хочешь хочешь от нас. Слава Украине! Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Слава Украине! Просто пизда. Слава Пизда. Cocaine.